Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a salva. <clears throat> Mulțumesc, Mirela! Um, din câte am înțeles, într-un uh, avion, dacă o mamă este cu copilul și există un pericol ca avionul să se prăbușească, uh, masca pentru aer este pusă mamei, prima, nu copilului. Eu când am aflat lucrul ăsta, uh, am stat foarte mult pe gânduri să înțeleg de ce. Păi mi-am dat seama, mi s-a părut prima dată total aiurea că trebuie să salvez copilul. Însă apoi m-am gândit că copilul nu se poate salva fără mama. Și atunci trebuie întâi salvată mama. Pentru mine a salva însă este a fi uh, câteva ore pe zi în energia uh, delta, am înțeles, a copilului. Și am jucat cu ei. Acum sunt într-un parc și sunt doi copii acolo după un copac de vreo șase ani și uh, își imaginează că își construiesc un palat, nu știu, de fapt au un uh, bețișor de jucărie în mână și <laughs> zgâmuiesc așa pământul, îl zgârie. Este superb să fii copil. Și cred că fiecare om uh, trebuie să se salveze cu a fi câteodată și copil. Uh, pentru tine ce înseamnă a salva? Ciao!